てみたい子供なのね夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you ろくに 言わない口下手でほんまに不器用なのになのにどうしてさよ ぎてどれだけ強いを避けても歪まない思い出が